Уважаемый господин президент, уважаемые члены э, белорусской делегации, добро пожаловать в иранском парламент. Э, честно говоря, очень рад, господин президент, сегодня вас видеть, сегодня в Тегеране, и уверен, что ваш визит станет переломным, серьезным моментом, отправной точкой в процессе развития двусторонних отношений между Ираном и Республикой Беларусь. И то, что мы не доложили о сегодняшних ваших встречах, и доказывает, что ваш визит э, очень эффективен. Думаю, что действительно дополнительно региональные и международные условия для развития всесторонних отношений с вашей стороной э, э, достаточно подготовлены. Без всяких сомнений дальнейшее развитие наших двусторонних отношений только зависит от нас самих. Господин президент, я бы хотел и здесь э, прежде всего вас заверить в том, что иранское правительство и иранский парламент полны решимости реализовать все, о чем вы сегодня договорились. И уверены, что такая же железная воля со стороны э, вашего превосходительства существует в э, Республике Беларусь. مجددا به جناب علی و هیئت همراه еще а раз добро пожаловать, вам слово в вашем распоряжении. Господин председатель, вы очень точно сказали о том, что э, нынешние наши переговоры и визит нашей делегации в Иран – это Э, новая ступень в нашем сотрудничестве, что этот визит откроет, откроет новую, более высокую страницу нашего сотрудничества. И я сегодня честно признался, что это все происходит благодаря инициативе вашего президента. Это он все время подталкивал меня и э, наших должностных лиц к более активному сотрудничеству. Дело в том, что э, наше сотрудничество имеет свою историю, и она уже немалая, но в последнее время наметилась некая пауза, э, а замедление нашего сотрудничества. А Это было связано, если откровенно говорить, с необязательностью сторон исполнять те договоренности, которые достигались на высоком уровне. То есть мы договаривались, пожимали руки, уезжали, а процесс реализации – затягивался. Очень э. много волокиты, бюрократизма было. И поэтому отношения так хорошие были, но экономика особо не двигалась вперед, торгово-экономические отношения страдали. Но время и обстоятельства внутреннего характера, внешнего характера заставили нас активизироваться.